所以呢，在当天呢，是很适合呢，可以针对有想要祈求圆满的事项呢，加以的去祈福。当天也很适合可以祈照定赏，有婚姻定盟以及入宅需求的朋友们，也不妨可以运用当天的日课呢来进行。再来就是呢，在当天下午的未时呢。 也就是我们的这个下午的一点到三点的时候是非常大力，可以赚取出货才可以将商品进仓出仓，甚至呢，针对如果你有要交易的话，也很建议在这个时间呢去斡旋洽谈哦。那么很多朋友呢会针对在金值这一天，认为是不是很适宜我们可以透过打小人呢，或者是要祭白虎。 那么，因为呢，在今年呢，它并不是像往年呢会逢到，呃，在二月初龙抬头的日子，而在今年呢，它刚好是对应到了我们满月的时刻，所以老师会建议呢，与其在这一天呢用打小人的方式进行，我们尽量呢要在当天呢要说好话，而说好话的对象呢，尽量是要跟你平常不是那么喜欢对谈的对象，比如说你的竞争对手。 或者是你总觉得会想要在后面呢找你麻烦的对手，你需要和解的对象，你本来打从心里呢不是这么喜欢的对象，我都会建议你在这一天呢，尽量呢跟他示好，以示和好的意思，和解的一个象征，而这也会有机会呢，让这段关系呢会更加的圆滑，哦，甚至呢可能你们可以呢，真的呢。 从这个不同的角度去切入，去欣赏对方的优点哦。好，再来呢是针对周二这一天，当天呢我们逢到的是五元一将，它也是非常适合我们可以帮自己补运的日子。不过要特别留意一下，因为当天逢到了天罡日哦，所以在当天如果您要补运，当天必须呢要透过一个方式加强，也就是我们要吃素食哦。 那么当天也会建议，如果您本命有犯到魁罡的朋友们，尽量在当天食方便数，尽量避开牛肉跟相关的加工食品。而当天呢，这个咸食呢，也会影响到，尤其是针对属老鼠的朋友们，所以要特别预防呢，在呃异性关系的这个呃相处上面呢，或者是有一些烂桃花的这些因子呢，都要特别的去预防。 这一天我们也会有一个火星的这个星宿的一个干扰哦，所以针对我们这个属龙、属羊、哦属牛、属狗这四个生肖的朋友们，要留意一下跟别人讲话，不要动不动呢就动肝火。那么逢到正八座，也会建议在当天不宜动工或者是拆除一些大型的摆件。这一天是很适宜可以针对有需要去登记结婚啊婚姻嫁娶的。 那么，针对有要理发需求的朋友们，可以在当天呢，我们理一下鬓角、剪一下头发，或者是修一下刘海，都是很适宜的。而如果您是想要透过自己呢，来去透过理发的方式来来帮自己除晦气呀，或者是呃重新理气的话，我会建议我们可以在晚上呢的八点四十二分逢到旺之后再来进行哦。所以这是针对在当天的一个开运小偏方。 再来就是针对在周三这一天呢，我们会迎接的是离财大退的日子。通常逢到这样星数的时候呢，很多的朋友都会很害怕，比如说会有财损啊，或者是呃在合约上一些没有留意到的一些细节呢，然后导致一些呃失判。那么会建议呢，如果我们要避开这些星数呢，对于我们正常事情的一些影响的话，不妨呢你就。 把一些，比如说日常要缴交的一些账单，把它留到这一天呢，再去做进行，那么它就可以化解这个星数对于你的一些呃影响了。那当然呢，如果你是透过我们这些电子交易的朋友们，我就会建议在当天在按确认之前，要多留意一下账号是不是正确的，呃，或者是行户的这个。 呃，数字是不是正确的，才不会呢莫名的把钱转到不对的地方。那么在当天呢，也是逢到误拆造的日子，所以厨房这一块建议不宜去动工。那么当天呢，也非常适合呢，我们可以安香求医治病哦，也很适合呢入宅以及会亲友，有相关需求的朋友们都可以参考一下。而针对周四这一天呢，我们会迎接的是乌兔太阳日。 及时落到的是辰时，所以在早上的七点到九点呢，我们会有这个四象五福临门哦，非常适合可以斗生机。大部分的人会想说：“哎，我一般都是安生机啊。”那安生机是为了让我们的这个呃气啊，可以循循逆逆哦，可以变得非常的好。可是呢，当我们斗生机的时候，是针对比如说你有一些要预防的，比如说呃。 有些人他在今年他本命的比较不理想，又或者是呢他有犯血光，那你就可以透过这个斗生机的方式呢，来让你呢这个呃生气的照旧。那么在当天呢，如果本身呢没有在安生机的朋友们，我们会建议我们可以用另外一个方式，也就是坊间呢呃大部分呃都可以做的，比如说捐血。 那么，尤其是针对属牛跟属羊的朋友，会非常建议我们在当天呢，可以去捐血，或者是洗牙，甚至可以去抽个血，做个健康检查都好。那么，这主要是要让我们在当年度的这个血光的这个部分的干扰呢，可以降低它的影响。再来，就是在当天也是很大力，我们可以交易跟纳财的哦。那么，会建议呢是在上午的时段去进行下单。 那么有安葬，或者是有要安机械相关的需求，也可以运用在当天的下午去完成。再来就是针对周五这一天，我们会迎接的是真君选药的日子，当天同时也逢到的是祈福的吉刻哦。所以如果说呢，你们想要问明安床、嫁娶，都很适合。 那么，尤其是在当天，我们有财帛这个星数的一个扶持之下，它非常大力，我们可以在当天纳财交易。那么有要出货的部分呢，也很适合在当天出入仓，可以赚取钱财。再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是三上日，所以在当天呢，仪式尽量少去，尤其是针对下葬、入殓这些都不宜去进行哦。 那么当天同时也有月亥跟天刑这几颗凶星呢，会加强它的这个凶度，所以尽量在当天吉事少取哦，尽量避开。最后针对的是周日这一天，我们会迎接的是一马从日哦，那么它也会代表的是呢，有两只马在跑，会造成比较多的干扰，所以你会觉得怎么决定都好像有利有弊，好像都不是很适宜去做最终的一个抉择哦。 那么在这一天呢，就会尽量避免透过自己去下决定。我们会建议你可以缓一下，或者是呢，可以请示由别人来帮你背书。那么当然呢，有些人呢，他可能没有办法避开这个部分。那么就要特别提醒，尤其是针对这两个生肖的朋友，比如说是针对属牛的，因为你又会有这个天狗的一个加强之下呢，会让你所面临的的事情呢，状况会变得更多。 那另外就是针对属羊跟属猴子的朋友呢，那么在当天土福星宿呢的影响之下呢，会让你在看待事情的时候会变得比较保守，所以可能会比较绑手绑脚的。这时候你就要去呃权衡一下你所处的这个 position，你的位阶是什么，好做什么样的决定呢，才是属于专业有利的状况。好。 那么以上呢是针对在当周的重要的日课吉凶以及要留意的地方。那再来呢，我们要来看一下，就是针对当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属龙的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜这三个生肖的朋友呢， 你们的这个合作的意识是相当强的，所以你们会比较多的这种 initiative，想要去找机会跟他人去合作，然后可以拓展一些商机。因此呢，在工作上呢，你是感觉到愉快的，而且效率是挺高的哦。那再来在当中呢，会建议你们要有计划性的去理财、去规划，那么自然就会有大收获喽。 好，再来，我们要来看一下的是针对其他生肖的朋友们，在当周又有什么需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于需要内敛一些的。在这个礼拜呢，你们的事业运是不错的，可以抛开上周的一些苦闷的这个心情哦。所以记得在这个礼拜，只要我们不要把上周的这个。 负面的情绪的影响带来呢，就可以把很多的小状况呢都跟他们告别再见哦。那么在当中呢，如果有涉及到金钱方面的问题呢，建议你们要谨慎一些。再就是你们的偏财运是不错的，啊，抽奖啊，可能都很容易会有一些小惊喜哦。那可以把它当做是生活一部分的小确幸。 那么在情感部分呢，在这个礼拜比较容易会让别人觉得你非常的有魅力哦，所以异性缘相对的也会是比较好的。可是如果你是已经有对象的话，那么这么多出来的这个桃花运可能会让你比较困惑，所以你到时候你就要懂得适当的去拒绝哦。而如果你目前呢是单身的朋友，就不妨可以多看看呢，多了解再决定要不要深交。 那么在当周运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。再来是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当周呢是属于会有转机的一周哦。而在当周呢，我们的这个工作的状况会是比较多的问题呢，好像就是一直一直的来，会建议我们呢就是要平心静气一些，一条一条的去处理哦。那么自然呢就会有所转机。 那么再来就需要切记，在当中呢，我们心境上要平静，不要太过急躁，哦，不然呢，你可能就会有这种虎头蛇尾的状况发生哦。那么感情的部分呢，可能会因为你呢，就是扭扭捏捏的，然后怕东怕西的，不敢表态，所以会有点不顺。所以请一定要对自己有多一点的自信哦，这样才可以真的会有所进展。那么再来就是呢。 呃，我会建议你们务必呢，也要显得更加的坚强一点，要为爱而变得更加的勇敢哦。比如说，我们可以为自己创造更多的机会，即使不是两个人相处，你也可以把它变成是邀请很多的朋友，大家一起聚在家里开个 party 啊，这样子也许开销并不会像你在外面那么的大，又可以增进大家的感情啊，那又可以一石二鸟，你说对不对？那么再就是，如果你是已经有 家庭的有伴侣的朋友啊，那么你就要注意一下，在当中你比较容易就是顾及到大家的想法跟感受，但是就是忽略了枕边人或另一半的想法跟感受，所以你一定要在当中适时的去多关心对方一些，这样子才可以让对方呢，呃，持续呢对你有这种热度哈，跟就是感恩的心呢面对你。 那么再来就是我们在当周的财运呢，也是不错的，会有一些机会可以跟别人合作，所以呢，我会建议呢，我们可以呃在这个部分呢多加的去呃努力看看。那么再来呢，在当周呢，我们要留意的天数呢有两天哦，除了周二之外呢，还有周三。那么再来呢，就是针对属老虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在当中呢是属于积极处事的一周，而在这个礼拜呢，在职场上呢，你这个人事上的纷争会是比较多的。好，所以如果你刚好是属于 HR 的，或者是总务，或者是你的位阶刚好就是要对洽很多人的，那你就要多加的注意一下。那么再来就是，如果有面对到一些是非口舌啊，你要非常勇于去面对，不管对错在谁。 你都要尽量踩在公正的一个角度，那不要太过的去忍气吞声哦，会让你在工作上陷入困境哦，甚至在呃人和上面呢也会进退两难。那么在工作上，因为频频的去面临考验哦，所以呢，你必须要在这个礼拜呢，把你最擅长的事情给展现出来，也就是你知道怎么样去鼓励哦，还有或者是激励自己，或者是说。 呃，在呃旁侧呢，去激励他人，这是你擅长的，好，所以请把它用在对的地方，而不是让负面的一些思考呢不断的扩大。那么在当中呢，我们在财运的部分呢，呃算是稳定的，那么也有机会呢，可以多得到长辈的一些照顾，比如说忽然就给你一点一点零钱，帮你夹菜呀，或者是什么的，好，那在投资的部分呢？ 会建议呢，你一定要呃按照常态常理去看待哦，不要缺乏系统性。所谓缺乏系统性，就是你就按直觉或是按别人听的、有说的，你就去下单。如果是按这样的一个模式去进行的时候呢，就代表你是没有按牌理出牌嘛，所以呢就很容易会有财损。所以这个部分，请一定要注意一下。 那么感情的部分呢，针对属兔子的朋友哦，诶，属老虎的朋友呢，在这个礼拜可能会有一点苦闷，因为，呃，在跟另外一半表达一些情绪的时候呢，你忘了你要婉转一点，不能够这么的直接，对方可能在这个礼拜也没有这个精神啊，去，呃，直接去消耗你所有的负面情绪。好，那么针对如果是单身的朋友呢，这个在感情部分就会。 运势就会比较弱一些，呃呃，可能对方有一点点的那种呃反应啊，你都会把它无意识的放大，哈，所以就会让你非常处于不安的一个状况，即使其实他根本不是在针对你哦。那么这个时候会建议你就是要转移你的注意力跟情绪，呃，也不要一直过度的去追踪对方的状况，会比较理想，把积极处事的这一面用在。 我们职场工作这一方面就好了。那么在当周呢，我们要留意的天数有一天是周一，下一个呢是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在当周是属于适合低调发展的一周哦。而在这个礼拜呢，是非常适合让你低调去处理一些有利于事情的一些发展的事物。呃，比如说呃，要特别提醒，就是在事业部分。 就怕因为你压力比较大，所以你容易会陷入一些负面的思考。那么，或者是说面对一些挫折的时候，你就会心灰意冷，然后把事情呢就是 pending，就没有再继续着手去处理。那这样的话，在人和方面，总会让人家觉得你是有一点呃自以为是，或者是会觉得是说你有点半吊子，那就不太好了。那么再来就是会建议呢，你不要去忽略别人的想法哦。 如果你只用自己的观点，然后又要要求别人，你在这个礼拜就只是一个好像未爆弹一样，会处处的去惹恼他人，所以这个部分可能要多加的留意哦。因为不管是在工作上，或是在家庭里，啊，或是跟另外一半相处，都是相同的状况。而在财务的部分，会建议就是我们可以少一点的物欲，这个部分呢，就可以降低你买了一堆莫名其妙，或是囤了一堆的货的东西哦。 呃，也可以降低这个破财的一个程度。那么在当中呢，其他的事情呢，只要你呃比较低调的去处理的时候呢，就比较不会有太大的一些异术出来，而我们也没有需要留意的天数。下一位呢是针对属龙的朋友哦，属龙的朋友呢，在当周呢是属于会得到满足的一周哦。那么这里代表是在这个礼拜你说出来的言语啊，它的能量。 他的影响力是特别特别大的，同事啊，或是朋友都非常愿意听你的哦。甚至呢，在这个礼拜你在挑战一些工作，比如说是高难度的、高压性的，你都可以做得非常好，而且很很有创意性。所以呢，你会发现，如果在这个礼拜要让让你发挥组织力呀，或者是领导能力等等的，都能够做得很好。因此，你自己有一个。 一块这个小小的虚荣心呢，也会在这个时间点很容易得到自我的一个满足哦。所以呢，这也意味着是说，当你在这个礼拜里拿出足够的这个自信心呢，去面对问题的时候，你周遭的贵人都会全部这样子涌入会出现啊，那么机会也会随之而来哦。那么这样的一个状况呢，就是比较容易会凸显说你在感情上会显得比较强势一些。 啊，你希望别人都要事事顺从你，你希望，呃，对方呢，就是，呃，都要对你，就是要好像别人在迎合你一样，都要笑脸常开呀，或者是对方都要呃很柔和啊。可是呢，其实对方有的时候他对你在面对你的时候，他只想展现他柔弱的那一面，或者是他心累的那一面啊。所以说，建议呢，你在跟对方互动的时候呢。 不要忘了，你面对的是你的亲人，而不是你的客人，或者是你的这个工作的伙伴哦。那再来就是在这个礼拜，你的偏财运呢也是相当旺的，很适合小赌一把。那当然，这个不是说要我们去做非法的赌的部分，而是比如说可以小买一些公益彩券之类的。那再来就是在这个偏财的部分，我们也可以把它当做运用在业务哈方面，比如说你可以。 呃，多见一些客户啊，多拜访一些陌生开发的部分，那么或许就会有从天而降的一些机会喽。那么在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在当周呢是属于进展缓慢的一周哦，而这也代表的是你在工作上有一些计划，可以避免出现手无足措的局面。好，那么要。 这样做的话呢，就代表是你在方向的方向性的部分呢，你必须要再明确一点，不然的话呢，就会让你在工作上呢会没有效率，然后呢压力就会随之而来。那在这个礼拜呢有压力的时候，你就很想要可能茶水间混 <laughs> 混一下啊，或者是跑去抽根烟拜个天公啊，类似这样的四处游晃，其实他对你在这个礼拜是比较没有利利的哦。有些时候有些人会觉得我这样子去外面。 呃，走一下，我可能就可以让我的这个思路呢，可以整理好。可是对你在来讲呢，在这个礼拜可能就不是这样的状况哦，所以会建议呢，呃，尽量不要就是离开你的这个呃领位，这样子才不会呢，因为这样子而影响你的工作进度哦。那再来就是呢，在当中呢，你的情绪的波动，会建议要尽量让它越小越好。 不会在分几点上呢，让大家都不愿意妥协你哦，那么你就很容易把这种不满的情绪呢带回到家中。那么跟他人讲话的时候，尤其是跟另外一半，我们在谈吐的口气，千万不要那么的僵硬哦，才不会发生一些口角或是不愉快哦。那也会建议就是多沟通，那尤其是针对单身的朋友，我们如果想要。 呃，选择伴侣的时候呢，在这个礼拜要特别的谨慎一点，小心有一些桃花的诱惑哦，因为比较容易是不是常态的一些感情哦。那么在这个礼拜呢，呃，可能也比较容易会有想要贪小便宜或者是占别人便宜的一个状况，不论是情感上或者是金钱上或者是业务上面呢，只要不要用错方向，那基本上呢。 呃，是不伤大雅的。那么在当周呢，我们要留意的天数哦，有一天哦是周一。那么再就是呢，针对属马的朋友，属马朋友在当周是属于比较容易胡思乱想的一周哦。而在这个礼拜，你们呢有自己的意见呢，还是建议要先保留一下，先想在心里，先不要直接讲出来，因为在这个礼拜其实不太适合由你们去做主张哦。一 比较适合的方式就是循序渐进的去奉命行事。那么，因为呢，就是我们在当中可能比较没有办法很明确的确定自己的想法，会有点恍惚，然后可能很想要，可能又有点排斥，因为你觉得自己没有把握度，或者是没有掌握度哦。所以呢，不管是于公于私的部分呢，在这个部分，你这个。 没有办法拿捏不定的状况呢，就比较容易凸显出来，好，所以建议呢，如果是在交往的对象，或者是在合作的对象，你在当中都要好好的去沟通一一下，才可以把彼此的想法跟顾虑都摊出来，那么问题也比较可以解决哦。那么再来就是在这个礼拜，你们的财运其实是相当糟糕的，破财几率非常的大，有八九成，所以投资理财啊，好，还有。 这个部分会建议就是以手为主哦，然后要有所防范。还有再来也不建议在这个礼拜做太大的一些杠杆。再来就是可以借由到一些安静的地方去走走哦，呃，可以有利于去舒缓你这个郁闷的心情。也建议就是在这个礼拜不要独自的胡思乱想哦，比较容易把你自己逼到思想的死角。 那么在当周，我们要留一天数比较多，有三天，除了周二之外，还有周四以及周五。下一个生肖呢，是针对属羊的朋友。属羊的朋友呢，在当周呢是属于有力推行的一周哦，而这也代表是我们在当周工作上是比较需要付出极大的一些努力，而这个付出呢，相对应的也会会有一些收获。 那么，如果你是创业者啊，好，或者是跟合作伙伴有发生一些意见不合的情形，就不要太过固执，不然很有可能会有一些金钱的损失。比如说你要去赔偿合约的一些违约啊，各方面的。那再来就是在这个礼拜，你们异性贵人运是比较强的，所以遇到一些问题的时候，你可以积极的跟呃公司里的一些异性交流，因为可能有助于去排除你脑袋的一些疑惑。 也可以帮你萌生一些新的创意，也说不定哦。所以在呃，就是在工作上呢，你在这个礼拜可能呢，必须要付出比较多的时间跟精力，因此你会比较难去顾及到感情的部分。你对于呃跟异性相处的这个耐力呀，哦，也就是耐心的部分也会缺乏，所以必须要得到对方的谅解，请让对方知道你在这个礼拜可能真的比较烦，比较分身乏术，没有这一个。 心智去应对或是面对对方的心境哦。那再来就是，如果你是单身的朋友，就要预防在这个礼拜可能会太过保守，也就是可能有点被动，所以你就会错过一些呃好的缘分啊。所以要大胆的去表白，比较容易取胜。反正至少你会知道到底是够或者是 no go 嘛。那么在投资理财的部分，我会建议不要太容易有一些。 呃，举动哦，因为这样的话可以让你的损失呢，在这个礼拜降到最小。那么在当中，我们要留一天数呢，有两天哦，除了周三之外，还有周日。下一个生肖呢，是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需放宽心的一周哦。而这也也是针对的，就是呢，人和人际的部分，尤其是针对已经过去的事情呢，我会建议我们就不要放在心上了。 因为你去计较太多，就会拉距距离感，好，所以呢，在这个礼拜，不论是针对事情啊，或是针对人的部分呢，都一样，我们就是就事论事，然后讲完了就让它过了。那再来就是呢，呃，在当中我们的这个财运的部分是挺旺的，那你会很实实在在感受到，因为你会觉得好多好多的机会进来，好多赚钱的机会，或是好多案子进来这样子，所以。 本来快空的的钱包呢，也会开始厚起来哦。那同时呢，针对有一些感觉好像进入僵局的事业，也会传来一些好的消息，所以你会感觉到蛮振奋的。好，那运气也是相当不错，在这个礼拜呢，外界的助力相当的多啊。那么从事一些业务竞争的这个工作者，也比较容易感到一些好运哦。那么在当中呢，恋爱的部分的运势是属于中平哦。 所以会建议就是少说一些很挑剔或埋怨的话，哈，这样子对方才不会，呃，因为心情 <laughs> 起伏呢，然后跟你引发口角。那么在财运的话呢，算是一般般，所以会建议还是保守为宜，然后不要大笔的去投资，适合把钱拿到银行去存起来会比较理想。那么在当中我们要留意的天数，有一天是周四。 下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在当周是属于渐渐好转的一周哦。那么在工作上，可能你会觉得还是稍微的有一点点的辛苦，但是也总算是可以有发展性哦。连带我们在财运上也其实是有一个好转的状况，甚至你可能会产生一些我想要创业啊，或者我想要投资的这种欲望，所以会建议我们可以采取比较稳健的发展策略。 那么就比较机会可以有可观的回报率哦。那么再来就是在当周，其实你的直觉是相当的呃敏锐的，好，所以是说你可以用比较客观的角度去分析，不管是他人的长处，或者是洞悉别人的短处，甚至去看什么东西是有利于你去投资或是竞争的。好，在这个礼拜其实都可以把这一个呃敏锐的这个部分用在人事物上方。 那在感情的走势在当中，其实是相当稳定的。已婚的对象，你可以用各种方式去增进彼此的感情哦。那么，呃，伴侣可能还是会有一点点强势，但是你可以忍一下哦，因为毕竟可能对方的要求都是出自于善意哦。那么，再来就是在这个礼拜，也可以在你自己熟悉的领域或是专业领域当中哈去做一些投资。呃，只要呢，你觉得它是可以让你带来对应的。 一些报酬哦，那么就是理想的。好，那么在这个礼拜呢，呃，多去接触一些呃新的事项呢，可能对于你之后呢要有额外的收益呢，都会是有帮助的。那么在这个礼拜要留意的天数，有一天是周五。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于闷闷不乐的一周哦。 而在当中呢，我们这个积极性相对是比较低的，因为你完全会抱着就是我只要完成任务的想法就好。那但是用这样的一个模式在进行工作的时候，就很容易导致你在处理事情的水准整体偏低哦。而且这个礼拜你又很容易受到外界的一些影响，所以稍微有一点不如意，你就会感受很深，然后就感伤个大半天。呃，我会建议啦，如果你真的不幸被这样的一个情绪， 给这个影响了，那么可以呢，呃，不要一个人哭泣，不要一个人躲起来，找一个人聊一下，你心里就会很快舒坦，那也比较可以把这个负面跟沮丧情绪给抛开。嗯，那么在你比较有这种心情起伏的时候，也不建议你在这个礼拜去当别人的这个打手，或者是说去呃听别人的这个。 问题哦，因为在这个礼拜你是不适合用聆听的方式去帮助别人的，所以如果有人想要，呃，请求你帮助，你还是要适当的在这个礼拜学会委婉的拒绝，要告诉对方你在这个礼拜可能呃不是那么适宜去做这一个部分，因为自己本身可能就已经心力交瘁了嘛。那么在感情的部分呢，单身的朋友是有机会遇到有缘的对象的。 那么，如果有想要深入交往呢，还是要在沟通上多费一点心思哦。那打铁趁热才有办法增进彼此的感情。所以呢，在这个礼拜不妨呢，可以多留意一下有没有这样适合的对象。那再来就是在出门在外的时候，会建议呢，我们要小心哦，呃，不要有一些财损。那这些财损主要是因为你犯了迷迷糊这件事情。 东西以为自己摆在这边，就最后就没有留意到，然后就是流失了这样子。所以在这个礼拜呢，就是呢要多上心一点哦，就是自身的财务，尤其是在外的时候。那么在当周呢，我们要留意的天数有两天哦，除了周五之外，还有周六。最后呢，我们要看的是针对属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在当周呢是属于更加理智的一周，而在这个礼拜呢，你会莫名的显得十分的安静。多数的时间，你可能很想要静静的，就是做自己的事情，然后不受打扰。对于团体生活啊，或者是要社交这一类的东西，你都提不起兴趣哦。可是这样的一个情绪，就算静下来的状态，让你去投入工作，呃，你也。 不会埋头苦干，因为你在这个礼拜，你连思考工作这件事情都有点泛滥，也就是你在这个礼拜其实是有点属于低能量，就像我们这个手机的电量呢，已经达到了警告线百分之五的一个亮红灯的状况，你会觉得自己非常的累，所以建议不妨你可以去认识一些新的对象。 那么，也许呢，你可以透过别人的这些呃谈吐啊，或者是因为呃你想要重新认识一个人，然后让你呢心情会变得比较愉快好，然后也可以挑起你的兴趣。那当然，这可能会有一点困难，因为毕竟你想要躲在自己的舒适圈里面嘛。但是呢，还是要尽量的想要透过其他的事物的转移呢，来让你在这个礼拜呢重新有这种。 心情呢，哦，可以提示自己。那么在当中呢，我们也要提防，就是会遗失财物，呃，不小心呢，忘了自己把钱包塞在哪里啊，哦，很东西，东西很容易遗失，所以尽量固定放在固定的位置上会比较理想。那么在感情的部分，我还是建议，就是我们单恋也不如主动出击啊。所以说，如果 你还一直想要继续等待，那我觉得这不是一个办法，因为一直迟迟没有得到回应的话，其实并不是一个浪费青春的方式了。那再来就是呢，呃，如果你不想主动去邀约的话，那么你好歹也可以开始用透过社交软体有一些互动，那也是可以认识的一个模式。那么在这个礼拜呢，因为我们的这个心智上面呢，哦，已经。 对于事情上的判断力是有缺乏的，所以呢，针对投资理财的部分会建议完全要避开哦。那么在当周我们要留意的天数，有一天是周日。好，以上呢是针对在当周个别生肖的朋友们所要留意的地方。再来呢，让我们来看一下的是我们在当周的测字小单元，在这个礼拜我们运用的是六组的数字。 那希望大家可以从这当中呢挑出一组数字，我们要来挑选的这个数字就会意味的是我们在近期所要注意的事项，要加强留意的问题哦。那么它可能跟感情，可能跟财务，可能跟工作或是个性上都有关联。好的，那么首先我们就先来看一下，针对的是第一组。 数字的朋友啊，如果呢你选择的是六十二号这一组数字呢，六十二呢它在易经里面呢代表的是延年，它代表的是可以独当一面哦，也代表是呢你非常的有毅力哦，然后也非常的有想法，你有非常多的创意是绵绵不绝的，你非常的有领导大将之风，那甚至呢有些人因为他很强势。 呃，可能不论男女哦，都会让人家觉得你有大男人大女人主义。一般来讲呢，就是比较容易呢，呃，在这个礼拜好展现有这种领导者的气的这种气息出来。那么你就要看一下你自己目前踩的位置是什么。如果你不在这个位置上，那你就要留意别人可能会觉得你是潜在的竞争对手，他们可能会对你有所敌意。如果你本身已经是主管职了， 那么这样的一个影响，就对你来讲是加分的，因为它代表你的能见度会提高很多。而在当中呢，选到这一个数字的朋友们呢，你们要提防一下，你们就比较容易呢，比较有这种标准会落在呃自己跟他人身上，因为你会要求很严格，所以当你把这一套标准也放在别人身上的时候呢。 然后也同时去鞭策别人的时候呢，别人可能就会，呃，虽然被逼得不得不进步，但是呢，也会逼得不得让他们呢，就是会对你有一些难言之隐，或者是说会有一些不愉快的心绪哦，会放在心里。所以这个部分呢，可能就是如果你自己有做到，那么就无所谓。可是如果你是双标，那就要格外的注意了。 好，再来呢，我们要看的是第二指数字七十一哦。那么七十一呢，这个数字在易经里面呢，它代表的是祸害哦。所以要留意的部分呢，就是健康方面，尤其是譬如说，呃，身体的病痛。那另外一种祸害，它代表是祸从口出的部分，所以要远离一些口舌是非、强辩或者是硬凹，想要去嘴。 别人哦，这些比如说为了要易逞强，然后爱好面子这些东西都一定要避开，并不是你真的一时的上风哦，可能呢下一次呢就不是这样了，所以千万不要用你的口才用在这种的口争的部分哦，还有也不要呢呃去用心计的部分。那再来就是呢，你可能在这个礼拜呢会一直希望说事情都能够在你。 自己的这个呃掌控里面哦，那你希望那个可以完全呢都达到你的这个目标跟标准，可是因为呃它会有一点就是像强迫症的一个状况，所以呃有些东西你必须要知道，它需要时间去发酵，就像我们在烘焙面包一样，或者是做一些特定的糕点，它发酵时间就是这么长，你要催熟它。 你可能压缩了这个发酵时间，可是呢，它可能就是口感上就是会有差异，它不可能完完全全的复刻一个按照传统模式进行的方式，所以会建议就是，无论你在面对自己或是面对他人的时候呢，呃，尽量呢都不要太过的去呃要求大家要缩短或者是浓缩的时间内去完成一些目标，要在合理的。 范围内去要求自己跟要求别人哦，这样子才不会在人际方面也亮红灯哦，然后健康方面压力上也带来亮红灯的一些警讯哦。再来是针对第三组数字三十七，那么三十七在易经的数字里面，它代表的是绝命，那它也意味着是在近期你要非常留意，就是周遭的人事物可能起。 福的波动或变动会比较大一些，比如说我们的这个金钱，啊，可能本来很宽裕，忽然变得非常的紧绷，哦，呃，可可能本来就是有很多的那个人来协助你，可是忽然这些人就离开了，忽然就远离你了。 所以要非常留意的，就是在这个礼拜，你要注意一些风险的评估，或者是说，你尽量要在事情上面呢，给自己一些后路哦。呃，你很聪明，但是呢，就是在近期就比较容易会有一些波折，所以要避开一些官司纠纷啊。然后也会建议，就是要抛开一些执着面，因为你的执着面在近期就很容易让你就是有盲点。 然后会轻视一些风险的部分，所以针对有在进行一些投资策略的朋友，就要格外的去注意哦。肯冒风险，但是它也代表的有一定的风险值，所以请一定要好好的去评估。好，那么呢，这是针对选择三十七的要留意的地方。再来呢，第四组数字呢是针对八十二。那么八十二呢，它在易经的里面呢，意味的是生气。 这个生气并不是情绪上，而代表是非常的有朝气的意思，会代表有新的转机。所以，比如说，如果你真的觉得我真的已经好到谷底，我真的超级不顺的，那么你在近期呢，真的会有起死回生的一些机会来了啊。然后你可能会有贵人，或者是你可能忽然觉得我开了智慧，我忽然豁然开朗，或者是是说你发现的一些。 呃，另外一个角度去切入一些你手上或者是呃眼前的一些案子哦，呃，让你发现，诶，可能用另外一个方式去处理事情呢，弹性或者是空间会更大。所以在选择这一组数字的朋友呢，基本上呢，在这个礼拜，它也会代表的是说，你可以运用这个新的一个模式去展开第二条道路，或者是另外一个层次的一些思维。 所以会建议你们呢，可以放胆的去发想跟转换。再来呢，是针对第五组数字二十四号。那么选择二十四号的朋友们，在易经里面呢，它代表是五鬼哦。那么通常五鬼呢，我们要留意的就是它也意味的是像变动。可能很多人会觉得，老师五鬼会不会是五鬼来搬我的财呀，或者是代表有小人要来害啊？ 哦，其实呢，这边的五鬼它会代表的是，要看你本身是处于什么样的一个呃行业里面，它会比较偏向一些阴柔的行业，呃，也许比较不是属于呃正轨的，比较极端的一些路路线，像有些人他可能是区块链的，比较投机的一些投资类的东西，好，比较难以捉摸的一些市场，在这个礼拜可能就是你会发现呢，如果有涉猎的人。 这个变化会是比较大的，好，所以比较容易会产生一些焦虑，好，或是呃，在心情上面呢，跟想法上面也会变得比较多，好。那么，如果你本身是属于用你的这个思维在赚钱的，那你在这个礼拜可能会像人家认为的，就像鬼才一样，你会有很多的想法，那你喜欢用想法去帮你钱。 那只要搭配的好，那它都可以帮你带来一桶金。但要来注意的就是，你比较容易会碰到是钱来的快去的快，很容易左口袋右口袋就是留不住，因为这种财，它虽然是属于呃时机财，可是这个财就很容易莫名的消耗到其他地方去哦。哦，所以呢，这样的一个磁场呢，它可能就是属于。 过水的，然后可以展现你的才华的。但是呢，如果你想要把它变成是能够帮你致富的话，可能就会有一些的限制在，所以这个部分要再多加的留意一下，尽量以把它当做是一个经验的一个 input 就好了。那最后呢，是针对选择数字五十五的这一组的朋友们了。那么五十五呢，它在易经里面，它其实代表的是福位，这个。 那它有点类似像我们直呼，就是等待，所以它会代表是你要抓到一个时机点，你是在等待蓄势待发的这种一个状况，所以它会代表我在蓄我的一个能量，一个能源的一个状况，所以可以当做是卧虎藏龙，也可以代表你在准备要篡位，比如说有人要换跑道，或是想要竞争一个新的 position，它也可以代表是你继续暂时的。 安逸在你现在的状况或是舒适圈里面，所以它会代表，诶，短时间内虽然看起来是没有变化，可是你的内心、你的工作内容、你的心智上是有变化的，啊，只是你不会立即的让他人感受到而已。好的，以上呢是针对我们在当周的测制小单元。 再来呢，我们要来看的是我们在当周的感情生利组，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是属猪的朋友，第二名呢是属老虎的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上在这个礼拜，这三个生肖朋友，我们的爱情运势相当不错的。 你们很适合去扮演这种主动者的角色。如果你一遇到那种心仪的对象，就请你要主动的去告白哦，不用害怕失败，因为一次不成功就第二次，第二次不成功再第三次，再接再厉，也许对方总会被你的诚意所打动，又或者你可能可以透过这个过程，让自己很清楚的知道为什么你不是对方理想的对象。 那再来就是在这个礼拜呢，你也会有机会得到朋友的帮助，而这个帮助可能就有一点类似朋友介绍了一些新的对象让你认识，而这个来电的几率就会特别高，因为可能有多了这一层介绍的关系呃，所以如果你觉得有是有机会就抓住他，把这个呃感情哦，让他有所进展，让他变成能够有实质的呃开花结果也不错。 好的，以上呢是针对当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网链接，跟老师预约线上咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见，拜拜。